嗨，大家好，欢迎来到小海螺的频道。今天呢，我要和大家分享现在在疫情影响下的日本真实的状况，以及作为留学生收到来自祖国的急救健康包的事情。这个健康包现在是我已经收到了，呃，这个健康包呢是来自名古屋宗领馆为留学生所发放的。呃，这些物资呢都是从国内运输过来的，要谢谢国家。 要谢谢名古屋总领事馆。那么，日本在疫情的影响下，到底现在是一个什么样的状况？咱们来首先来看一下，学校呢现在都在休息，然后校园里边也没有什么人的。那我们学校是一所国立大学，我们是从四月一号接到通知，开始在家隔离了。 一开始说到四月十七号，四月十七号说要往后延长，然后又延长到五月七号。之后的话，会不会出现别的情况，现在还不确定。所以说呢，我们已经在家里边隔离了一个多月了。然后咱们再看一下，受疫情的影响呢，现在啊，路上的行人也特别少，很多店呢都临时关门不营业，了，像那些。 往常很热闹的地方，然后也见不到什么游客了。所以呢，对于观光旅游业和餐饮业的影响还是蛮大的。即使是这样，也是没有办法，因为为了防止疫情的扩大，我记得是在四月中上旬的时候发布了紧急事态宣言，然后到现在说要延长到六月初。这就意味着呢，到六月初很多。 地方都不允许营业，可以说现在对很多行业来说可谓是水深火热。而且现在他们的这种状况是全国性的，不是某一个地方的，基本的状况就是这样。咱们先介绍到这里啊，之后的话呢，我要开包一下我所收到的健康包，看看里面有什么东西。我还是。 莲花清瘟胶囊应该是消毒的吧，然后这里边呢是两枚 N 九五口罩，然后这一个呢是一袋卫生湿巾，用来杀菌用的。 这里边一共有二十枚口罩，然后是一份名古屋总领事馆的一封信。嗯，这一本是一个小册子，是教你怎么防护的。完了，这是这些东西，还是挺贴心的感觉，还是挺温暖的。说实话，现在的情况。 如果是让你去外边买的话，这些东西你有钱也有可能买不到，真的。所以非常感谢，特挺感动的。说实话，然后我要说一下这一个，然后其实这一个是这一个是我们留学是我们学校给留学生发放的，以表示关心。它这一个呢，也是咱们国内捐赠的一些口罩。 此时此刻的感受呢，就是感受到了祖国的强大，然后再次感谢，感谢祖国的关怀，还有能在异国他乡感受到来自祖国的温暖，是一种特别幸福的事儿。感觉现在你如果是看新闻呀，看国外的新闻啊，会说像美国、欧洲那边是比较严重的，反倒是国内现在已经好太多了。 如果是用一个用国内的哪一个阶段状况来形容现在的日本的话，我觉得现在的日本的状况，全国的状况就像中国新年那会儿，然后就像国内二月份全国性的居家隔离的那个阶段。作为我们来说呢，就是尽量的不要外出，之后的话外出的话要戴上口罩，做好防护。回家以后呢，要勤洗手。希望全球性的疫情呢能够赶快结束。 然后到时候大家的生活也能回到一个正常的轨道。今天和大家的分享就到这里了，希望大家关注我小海螺的频道。谢谢大家的收听，咱们下次见，拜。